Э, контрактник? Контрактник. Когда подписали? В 2016 году. Со срочки пошли на контракт, да? Со срочки пошел на контракт. в Украину когда зашли? 2 сентября. какое направление? направление Херсонское. Ой, не Херсонская, а Харьковская. Балаклея, если быть точнее. А когда в зале Глянь? 20 числа. А обстоятельства? А, уходили с окруженной Балаклеи. То есть было отступление войск, нам ничего об этом не сказали. дальше, 6-7 числа были обстрелы. Увидели, соответственно, войска ВСУ. Далее э, решили спрятаться, в бой не вступать, поскольку нас было всего трое человек. А должность какая у вас? Начальник станции помех. Это связь? Радиоэлектронная борьба. Ну, это, это важная должность. Это... Ну, без этого ничего нет. Работа против квадрокоптеров. Я понял. А рядовой? Старший сержант. Старший сержант, да? Да. Э, когда заходили в Украину, какие цели? Чтобы квадрокоптеры, да? Но основная задача, да, работать только против квадрокоптеров. И много квадрокоптеров э, по мифе делали? За три дня я ничего не успел сделать. Я понял. Э, вот для вас это лично что? СВО? Война? Это все-таки специальная операция. Почему? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Боитесь? Э, за семью в первую очередь. Что может быть семьей? Да все что угодно. Россия это не свободная страна. Почему? Россия, она относительно свободна. Но вы думаете за семью, например, да? В первую очередь, да. Кто может быть и ФСБ? Я не знаю. Ну, вы говорите, Россия относительно свободная острова. Вот э, в нормальных странах граждане боятся высказывать свое мнение? Нет, дело не в этом. Э, я думаю, в каждой стране выговаривают свое мнение. По сути, просто вопрос, что потом с этими людьми происходит. В Украине ничего. Возможно. Это невозможно, это а я вам говорю. В Украине ну, свобода слова есть, и каждый может высказать то, что думает. Его никто никуда не запрет. В России по-другому? Я не знаю. Я живу, скажем так, я постоянно нахожусь на работе. У меня есть просто некие опасения. Я не говорю, что там как-то так, что там нельзя говорить, там нет свободы слова, нет. Я, я об этом не говорю. Я говорю о том, что я просто переживаю в первую очередь за семью. Ну что за ним может произойти, если Я вы... не знаю. Мало ли. В России диктатур? Нет. Нет и диктатуры, да? Нет. Но вы должны понимать, что я как человек военнослужащий, у меня есть приказ. Военнослужащие думающие люди? Думающие. Сколько на контракт обещали платить? Вы имеете в виду здесь? Да, в Украине. Там два оклада, ну, то есть, в общем, в районе 190 тысяч рублей. Да, за там большие деньги? Достаточно. То есть ваша жизнь армия только, правильно я, я понимаю? Да. Вот Калининградская область. Это соседство с европейскими странами. Все верно. Ездили куда-то? Нет. Почему? Не имею финансовой возможности. Это плохо, хорошо? То, что я не имею финансовой возможности, конечно, это плохо. А чья это вина? Возможно, в первую очередь моя. Ваша, да? Конкретно, да. А в чем ваш вина, то, что вы не имеете возможности? Э, наверное, ну это, конечно, все-таки предположение, что вовремя не собрался, где-то не дожал, скажем так, не нашел себе работу. Не дожал кого или что? Ну, не знаю, ну, какие-то определенные моменты, чтобы вы понимали. Ну, то есть я человек с высшим образованием. А что закончили? Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. Иммануила Канта? Иммануила Канта. Философ? Категорический императив? Ну да, только окончил направление объекта нефтегазового комплекса. А хотели поработать? По ну, специальности? Да. Я сейчас не отметаю данные возможности. То есть э, я планирую приехать и увольняться, и идти э, работать по специальности. Не страшно приехать увольняться? Боюсь, что, скорее всего, меня уволят. Почему? Ну, насколько я знаю, из... вообще, в принципе, э, слышал, ну, я не буду утверждать, что я именно в курсе, но э, были слухи такие о том, что люди, которые попадают здесь в плен, их увольняют. Э, Министерства обороны на основании того, что утрачено доверие, ну, доверие к военнослужащему, который попал в плен. А что здесь такое может произойти в плену, чтобы утратить доверие к военнослужащему? Нет, то, что меня в принципе поймали в плен. А что вы должны были сделать? Убить, застрелить себя, чтобы не попасть в плен? Сделать все для того, чтобы не попасть в плен. То есть? Там не, указано, там не указано конкретных действий. Под до э, убийства себя, да? Ну, нет, там написано, что если вы попадаете в плен, сделать все, чтобы из него выбраться. Ну, объясните, как это? Я, я не понимаю, ну, не знаю на самом деле, почему, потому что это все сказано в уставе, и я думаю, ну, он, в принципе, есть в общем доступе, а там уже кто как его сам для себя трактует. Вы почему этого не попробовали? Что именно? <laughs> Вы бросались в Мы попробовали. Вы... Ну, мы шли, мы сначала прятались две недели, а потом шли с Балаклеи, соответственно, в Купинск. Мы прошли <clears throat> порядка 130 километров. Пешком? Пешком. И? Э, в конечном итоге просто попались э, разведки. Сколько человек? Трое человек было. А мне удобно со мной разговаривать? Почему удобно? Нет, я просто спрашиваю. Нет, ну, удобно. Ну, то есть вы не все можете говорить? Нет, я могу все говорить. То есть спецоперация – это для человека как с высшим образованием, нахождение группировки в 150 тысяч человек и заход такого большого количества со всех направлений – это спецоперация, да? Я затрудняюсь опять вам на этот вопрос. Саша, еще раз его повторяю. 150 тысяч человек, которые заходят с разных направлений. Херсонское, Донецкое, Луганское, Киевское направление. Это спецоперация? Нет, это не спецоперация. Что это? Это война. Для чего? Я затрудняюсь вам ответить на этот вопрос. Я старший сержант. Я не сведу. вы не дурак. Я не дурак, но я не сведу в политике. Вы часть политики. Я солдат. Солдат — это часть политики. Возможно. Возможно, вы и правы. Это непосредственная часть политики. Политику кто делает здесь? Люди. Солдат. Возможно, вы правы. Возможно, нет. Возможно, нет. Но скорее прав, чем нет. Я не хочу в чем-то переубедить, я просто спрашиваю. Вы горды то, что вы русский? Я горд тем, что я русский. Чем? тем, что <laughs> вопрос, конечно, интересный. Очень. Но Если... мне три вещи, в котором вы гордитесь как русский. Э, своим менталитетом, в первую очередь. А чем он прекрасен? Я не говорю, что он здесь, ну, не как у всех в России, понимаете? Не, вот, ну, вы, мы, мы сейчас говорим о гордости, как о русском. Менталитет чем прекрасен у русских? Но вы знаете, если нужна будет помощь, я не буду говорить сейчас за всех остальных, но своих товарищей не брошу в беде. И лозунги, которые идут, э, мы своих не бросаем, это действительно так, но он не относится ко всем подряд. А что это как бы прекрасность только в русском менталитете? Нет. Я говорю о трех вещах, которыми вы гордитесь как русский гражданин, и которые отличают русских от других. Тогда стран. я не смогу вам ответить на этот вопрос. Проблема с этим, да? Да. А может, нечем гордиться? Не знаю. Жена знает, что здесь? Да, конечно. Говорили об этом? Да. Еще 20 числа как поймали. Так поймали, но ну, это я говорю перед этим, как зайти сюда. А, это на войну. Тоже, да, в курсе было, конечно. И что говорила? Была против. Вы чувствуете себя свободным в России? Да. Вполне. Ну, то есть, значит, вы добровольно согласились с этой всей политикой своей страны? Добровольно-принудительно. Я еще раз повторю вопрос. Вы чувствуете себя свободным? Ну, это понятие относительно. Нету понятия добровольно, принудительно. Человек или чувствует себя свободным или нет? Тогда я отвечу на ваш вопрос. Нет. Не чувствует? Нет. Понимаете, Александр, вот почему я еще раз уточняю эти все вещи? Нас много смотрит русский, да? Страх – это плохое чувство. Оно парализирует в человеке все, что могло бы высвободить. Но оно присуще всем. Да, оно присуще всем, но кто-то его переходит, а кто-то нет. И если вы будете обменен, то вы возвратитесь в ту же систему координат, из которой вы ну, зашли в Украину. Туда я точно не вернусь. Я не говорю об армии, я говорю о стране. Если вы помните, я сам туда поехал изначально, в Россию. Я въехал туда добровольно. Что вы имеете в виду? Ну, я имею в виду, я же говорю, что я родился в Узбекистане, да. и сам я приехал в Россию. Да. И что это значит? Ну, это значит, что я действительно вернусь в ту же точку координат, как вы сказали. Я не говорю о географических, я говорю о ну, как бы ментальных ситуации и так далее. Вы возвратитесь в ту самую страну, из которой приехали. Мы говорим немного о более глубоких вещах, чем армия. Я понял, да. Я не знаю, как вас там будут встречать. Может, вас там встретят как герои и сделают там пропагандистский какой-то сюжет. Вы там будете улыбаться и скажете, что вы здесь мочили нациков в сортире. Такого точно не будет. Ну почему? Например, тех, которых обменивают, они давали <clears throat> потом интервью, которые были обменены. Говорили, что ее здесь пытали, мучили и так далее перед интервью, прямо на интервью у Любомира. Не у ну, Любомира, у других. Вас, ну, вас же никто не мучит. Нет. Может быть, ну, я признаю, это видно, что вам немного удобно, неудобно говорить, на, там, разговаривать на, и отвечать на эти вопросы, которые я вам задаю. Ну, есть такое, да. Вы просто боитесь, потому что не знаете, что с вами будет, когда возвратитесь туда. Все верно. Вам 30. 31. 31. Перед вами вся Вы готовы еще прожить в той России, в которой вы жили последние 20 лет? Не знаю. Я не готов сейчас ответить на этот вопрос. Но в любом случае я вернусь туда. А то, что будет дальше, дальше будет видно. Вот я хочу спросить у вас, как у второго человека, да, вот видите, у меня на футболке что пишет? Что пишет? I am Ukrainian. Что это значит? Я украинец. Вы можете одеть такой футбол? Вот, например, мне не стыдно, это будет выйти во всем мире. Вы можете одеть футболку I'm Russian? В Европе или еще где-то? Я прекрасно знаю, какое сейчас отношение в Европе к русским. Почему? Ну, почему такое отношение? Ну, все считают нас террористами. То есть вы бы не смогли так сделать? Я смогу так сделать. Вы Если... сможете выйти в футболке I'm Russian в Европе? Да. То есть вы горды все, все равно? Даже через то, что ваша страна сделала? А при чем здесь моя нация и моя страна? Это все взаимопривязано, это логическая как бы цепочка. Вы гордитесь Путиным? Нет, вы ошибаетесь. Вы не гордитесь Путиным? Я не горжусь. Я не горжусь этой войной, если вы об этом. Понимаете, лично мое мнение, огромное количество людей погибло. Ради чего, непонятно. Я вас спрашиваю, как украинец. Дайте мне ответ. Какой? Зачем вы зашли? И вы мне говорите, что непонятно, ради чего они погибли. Зачем разрушили наш Мариуполь? Зачем разрушены города, такие как Харьков, Херсон, Киев пытались брать, Буча, Ирпень. Я много могу говорить. Я вас спрашиваю просто как украинец. Вот вы, Саша, вы лично, как русский гражданин, зачем вы зашли сюда? И вы мне говорите сейчас, что вы не гордитесь этой войной? Я не вы, горжусь. вы часть этой войны. Вы я, часть этой войны. Я прекрасно это понимаю. Без таких маленьких частей, как вы, ничего бы не было. Путин не воюет, воюет Саша. И такие же другие, как Саша. Такие, как Саша, разрушили города моего народа. Такие, как Саша, насиловали женщин моего народа. Такие, как Саша, убивали граждан моего народа. Это не сделал Путин только. Вы правы. Такие, как я. Но это был не я. Но доказать вам что-то обратное. Не, я, я не хочу, чтобы там мне доказывали, да? Но как это вот? Дай бог, чтобы это все, чтобы война закончилась и так далее. Как это будет в русском обществе, в российском обществе? Будут те, кто будут говорить, это «А мы не были, а это были те. Вот как это разделить сейчас? Как это объяснить украинцам? Я понимаю вашу политику. Я, ну, no, я, это не политика. Нет, нет, э, я понял, да, я прекрасно понимаю ваше отношение ко всем русским, в том, что да, я согласен, я виноват в том, что я нахожусь на территории Украины. Но я никого не убивал, я не знаю, как себя больше оправдать. Вот и все. Да, просто, ну, я не хочу там делать комплимент, да, вот, я говорю с ребятами, те, которые из Калининградской области, ну, то есть я людей как бы чувствую, да, из Калининграда, да, это как бы область, которая находится там внутри Европы. Вот у них другое как бы мышление, да, вот этого всего. Не знаю, с чем это связано. Вот те, которые другие, да, и мы назовем там материковая Украина, э, это материковая Россия, извините. Вот у них более, более дремучесть, да, а вот те, которые из Калининградска, с чем это может быть связано? Скорее всего, то, что мы отделены от основной части России. Есть какие-то европейские веяния, да? Да. Как прекратить войну? Если бы я знал, я думаю, и если бы это было бы в моих силах, война бы уже закончилась. Александр, из таких, как вы, маленьких людей, многое можно изменить в России. так как из таких маленьких Александров сейчас идет война, то же самое, я думаю, в стране можно изменить, правда? Да. Что для этого нужно? Ну, я не знаю. Вы не верите, что в России что-то можно изменить? Почему? В любой стране можно все изменить. В России есть гражданское общество? Сильное? Конечно. Какие наиболее яркие представители? Не имею понятия тяжело назвать. А я могу назвать, например, украинское общество, потому что в Украине есть гражданское общество. Оно влияет на ситуацию и политику. Оно борется с коррупцией, которая присутствует, конечно, в этой стране. Здесь есть свободные медиа, которых показывают даже на общественных телевидениях. Делают расследовательские программы. Все это присутствует в России? меня не так много времени, чтобы смотреть и заниматься всем этим. То есть, ну, возможно, оно и существует. Но я, опять же, в основном занимаюсь службой. Службой режиму? Возможно, вы правы. Диктаторскому режиму? Нет, Просто я с вами даже не, там, не хочу обговаривать эти все там демилитаризацию, денацификацию и защиту русскоязычного. В это верите? Нет. Ну, то есть я как бы людей чувствую. Русский мир, он, он должен остаться в России? Что вы имеете в виду под русским миром? Ну вот, например, это такое имперское видение, да, вот сюда как бы русские, они тоже несут русский мир, да, и они считают, например, Дугин, да, вот там теория евразийства и так далее, вот что mm-hmm. Украина это тоже как бы часть русского мира. Ну, тогда нет. Украина это не часть русского мира, правда? Э, это, это другие люди. Это другие люди. Мы с вами похожи, но мы другие. И вы другие. Да, видение в процессах и так далее. Все верно. Да если Украина хочет в Европу и в НАТО, она может этого хотеть, правда? Естественно. И угрозу какую-то Украина несет? Для России. Меня, для меня. России. Для России Украина нет. Хотите что-то сказать? Ну, вообще, вот россиянам, кому хотите обратиться? К жене, не знаю, там, к этим, которых сейчас мобилизируют? Ну, нет, если можно, без комментариев. フッ。